Estamos celebrando nossos 15 anos de trabalho no Brasil e no Cone Sul e por isso a gente realiza uma série de atividades para celebrar esses 15 anos. Hoje, aqui na, na Escola Nacional Florestan Fernandes, teve o lançamento de um livro sobre a Revolução Alemã de 1918, 19, que justamente está fazendo 100 anos agora em novembro. É um livro de um jornalista alemão chamado Sebastian Hafner. Apesar de tão distante no tempo, nos traz reflexões que são úteis ainda para o nosso presente. E eu tenho uma grande experiência esperança. E como dizia a Rosa Luxemburgo, é, depois do inverno vem a primavera. Então é preciso acreditar nisso e continuar lutando e resistindo. Hallo, mein Name ist Dagmar Enkelmann. Ich bin die Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung seit 2012. Die Stiftung selbst gibt es bereits seit 1990, inzwischen über 22 äh, Büros weltweit verfügt. Wir arbeiten in fast 80 Ländern mit über 300 Partnerorganisationen zusammen. E uma das funções mais nobres da Fundação Rosa Luxemburgo é de reunir atores de várias tendências, de vários países para debater, observar o que está acontecendo no Brasil, em geral, no mundo. Então, faremos um encontro também com alguns parceiros da América Latina e também alguns representantes eh, de outros escritórios da América Latina, da Alemanha também, um seminário que a gente vai falar um pouco da nossa história, pensar um pouco sobre a nossa trajetória nesses 15 anos. Eu não me sei. por fim, faremos um grande evento político-cultural, é, com algumas homenagens, a passagem também oficial da direção do Guerra de Dilger para o Torg Ludin. Sou Torga, o novo diretor do escritório aqui em São Paulo. Eu cheguei aqui em setembro e estamos vivendo então esta conjuntura política bem difícil que vai ser um desafio grande para o nosso trabalho. das, was wir hier in Brasilien, in São Paulo ist eine sehr engagierte Arbeit mit vielen Partnern und Partnern, ein breites Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich schicke herzliche Grüße vom nördlichsten Büro in, Amer in den Amerikas zum südlichsten. Aquí hay diferentes movimientos, organizaciones, movimientos de mujeres rurales, mujeres indígenas, campesinos. Por supuesto, traer el saludo de la asociación de Anamuri para estos 15 años de Rosa que nos está iluminando principalmente a mujeres. Soy la hija de Catherine Bull, quien fuera directora de esta oficina entre el 2007 y el 2012. Ella fue una persona importante por su forma de tratar de innovar, tratar de buscar otros modos de hacer política, apostar fuertemente al feminismo también. Entonces tenemos que ser más creativas, más creativos todavía para poder lograr ese mundo distinto que queremos construir. Y por lo tanto yo creo que es un cumpleaños como merece la Fundación, con mucho color, con mucha diversidad y con muchas ganas de seguir luchando y haciendo una contribución al bienestar de nuestros pueblos. Parabéns, Rosa Luxemburgo. Que venha una vida longa pela frente, siempre con ese compromiso de estar caminando junto. al lado aquellos que luchan. Felicitaciones por estos 15 años. a continuar luchando! La Orden reina nessa ciudad. La Orden reina en em Berlín. La Orden reina en em São Paulo, La Orden reina en Brasil. Es la primera vez que visito la oficina en Brasil. Además, es la primera vez en mi vida que estoy visitando a Brasil. Y desde entonces sé que ellos realmente saben cómo hacer fiesta. <laughs> Feliz 15 de la Fundación. Então meia hora para cortar para cinco minutos. <laughs> que como você foi o, o início naquela época aqui ah. em São Paulo? O início foi excelente. Primeiro porque tu já estavas cá e preparaste toda toda o terreno. O terreno. Quando eu cheguei aqui havia cinco pessoas que a gente conhecia. Ok. E quando eu me despertei, então já havia mais ou menos 500. Mas eu terminei esta minha intervenção com algumas palavras que assustaram aqueles brasileiros. Eu falei: tem futebol e ninguém vai lá. <laughs> Obrigado. <laughs>